Mara zote Ana Toria Gabriel amekuwa akifungua kwa ajili ya vipindi vyetu, ila leo nikaamua na mimi niingilie fani, nifungue kwa ajili yenu wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu wa chaneli ya Daktari Kiganjani. Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Daktari Kiganjani uweze kupata ufafanuzi wa kiafya kuhusiana na hali pamoja na magonjwa mbalimbali. Sasa leo tupo na mwenzangu Anatoria Gabriel, tutakwenda kuzungumzia mada ambayo umei kuitaka. Ana, mada ambayo tunazungumza leo ni kuhusiana na huduma ya kwanza pale ambapo mtu anapong'atwa na wadudu, na hapa tutaangalia wadudu wenye sumu na wadudu wasio na sumu. Anayetupa elimu hii kama kawaida kupitia chaneli yetu ya Daktari Kiganjani ni Dkt. Ayubu Msalilo. Karibu sana. Asante sana. Ana, umeshawahi kung'atwa na na mdudu yoyote? Siafu, mende, kama anang'ata, umeshawai kung'atwa na labda kunguni au nyoka au nge sana tu nyoka nge hata mbu pia ni kitu gani ulikifanya nakumbuka nilikuwa mdogo na njia zilizotumika ni njia za asili kubandika shilingi ama sarafu ile pia kuchanwa na wembe na kutolewa ile damu kwa njia ya kunyonywa mdomo lakini pia kupewa ama kupakwa baadhi ya vitu ikiwa ni pamoja na mafuta ya taa sawa kabisa umeongea kitu ambacho watu wengi sana hasa nimeona wakanda ya ziwa lakini pia pia hata kanda nyingine za Tanzania wanakifanya endapo mtu amepatwa na tatizo la kuumwa au kugongwa na nyoka au nge au mdudu yoyote yule. Sasa nataka tuongee kitaalamu zaidi leo hii kuhusiana na hivi, na kwa sababu wewe imeshakusha kutokea, utakuwa ni mtu ambaye ni shahidi wetu mzuri sana wa kuweza kuliendeleza kuhusiana na hii haswa. Kwanza tuanze kuwatambua wadudu hawa wenye sumu ni wadudu gani? Wadudu wapo wa aina nyingi, na wadudu wengi mpaka wamemuuma mtu wamemng'aa kung'ata ujue ni kwamba walikuwa wanajihami. Mdudu yoyote ule au nyoka awe nge awe tandu awe buibui awe mdudu mwingine yoyote ule siafu pamoja na nyuki labda, yeye sio nia yake kukung'ata au kukuuma wewe binadamu au mnyama yoyote mwingine, inakuwa ni namna ya kujihami. Anakuwa anahisi kwamba anatishiwa, kwa hiyo kwa ajili ya kuifanya usalama wake, sasa anakuwa na yeye ana silaha ya kuweza kukuuma. Sasa wadudu hawa kuna wapo ambao wana sumu ambayo ni ya kawaida na wengine wana sumu zao zinazo zikamsababisha binadamu akapata maumivu tu ya kawaida, wengine maumivu makali, wengine wanaweza akamfanya binadamu mpaka akazimia kabisa, wengine akapoteza fahamu, na wengine wanaweza akasababisha kabisa binadamu akapoteza maisha. Sasa kwa sababu hatuwezi kuwasema ni wadudu wote wakoje, lakini wadudu ambao wana sumu tunaanza na kuna tandu, nafikiri watu wengi wanamfahamu. Kuna buibui, huyu anauma watu wengi sana. Kuna nyuki, nyigu, alafu na wadudu ambao wako kwenye kundi hilo, alafu kuna siafu wa kila namna anaweka siafu wote hapo weusi weupe wekundu bila kuacha nge ya na nyoka nitakwenda kumwongelea peke yake nyoka tutakwenda kuongelea peke yake baadaye kwa wadudu hawa wote wanatakiwa wakimuuma mtu mtu aweze kwanza kufahamu na vitu fulani aweze kuvifanya ambapo hapo sasa ni vitu gani kitu cha kwanza ambacho unatakiwa utambue ni kwamba unapokuwa umegongwa na mdudu au umeumwa na mdudu maanake ulikuwa kwenye makazi yake umeintafia uh, ume, umezuia kitu alichokuwa anakifanya kama ni siafu alikuwa anapeleka chakula au umezuia njia njia yake au umekaa sehemu yake ndio wanakupanda nge hivyo hivyo umekwenda kwenye makazi yake kwa hiyo kitu cha kwanza ni kwamba umekaa kwenye sehemu ambayo ni makazi yake au upo kwenye sehemu ambayo ni makazi yake hata kama amekuja kwako maanake wewe uliruhusu mazingira hayo yakawa makazi yake kwa vitu ambavyo nitaviongelea baadaye kwa kitu cha kwanza unatakiwa kama umegongwa na mdudu cha kwanza usogee pembeni utoke ile sehemu ambayo umegongwa nayo mdudu aidha kwenye mguu mara nyingi kwenye miguu na mikono mara nyingi sehemu nyingi watu naumwa hizo sehemu kwenye miguu na mikono akiwa amekugonga kitu cha kwanza utaona dalili ambazo hizo dalili zinaweza zikawa ni pamoja na kuvimba sehemu ile uliogongwa kuwa nyekundu, ukapata maumivu, wengine kuwashwa, au ukapata uchungu mkali sana kutokana na mdudu aliyemuuma. Wengine wanaweza kapata ule mzio mkali wa ngozi au aleji ikawa kubwa, ambayo anaweza akajikuta kwamba ngozi imevimba, anaweza akapata maumivu makali ya tumbo, wengine wanapata kichefuchefu, wanatapika, lakini wengine wanapata mpaka shida ya kupumua na wengine wanapata mpaka shock, wanazimia kabisa. Sasa kutokana na dalili ambayo umekwisha kupata, labda dalili ikawa ni, ni kubwa au ni ndogo, unatakiwa uweze kufanya yafuatayo. Kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya ni kwamba unatakiwa kama ni mdudu ameacha kile kitu ambacho kimekuuma kikawa kimebaki kwenye ngozi yako, unatakiwa ukitoe. Tachukulia mfano wa nyuki. Kama nyuki amekuuma, basi kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni uchukue kitu ambacho kiko bapa, uweze kutoa kile kilichobakia ambacho amekuuma. Kwa mfano nyuki akikuuma, huyo anaweza kaacha ni kama kipati cha mdomo wake ambacho kinakuwa kimebaki kwenye ngozi yake yake tukiwa tutafuta kitu kama ile kama kadi ya benki au rula au kibapa chochote au karatasi ngumu, unatoa ile sehemu ambayo umeumwa. Alafu unachofuata baada ya hapo, unachotakiwa kukifanya ni kuangalia mdudu gani amekuuma. Kwa hiyo kama mko wawili au unamsaidia mtu, muangalie mdudu aliyekuuma ili uweze kumwelezea daktari ukifika hospitali. Kama una kamera yako, upige picha ya yule mdudu. Kitu cha tatu, usijaribu au kuangaika kuanza kum, labda kumuua au kumdhuru yule mdudu, kwa sababu utakuwa unapoteza muda na sio vizuri kufanya hivyo pia, kwa sababu wewe ndio umemwingilia kwenye makazi yake, umeingilia utaratibu wake. Halafu kitu cha nne ni kwamba unatakiwa uoshe ile eneo ambalo umeumwa kwa maji yanayotiririka pamoja na sabuni. Unatakiwa uoshe kwa maji yanayotiririka pamoja na sabuni katika eneo ambalo umeumwa na yule mdudu, na kama unaweza kupata barafu, tunasema unachukua barafu kutoka kwenye friji, kama uko kwenye mazingira hayo ambayo imetoka kwenye friji, unaweka kwenye kitambaa kisafi, unaifunga, alafu unakuwa unagandamiza ile sehemu ambayo umeumwa. Hii inasaidia kupunguza maumivu, lakini pia yanasaidia kupunguza usipate uvimbe kwenye hilo eneo. Alafu baada ya hapo, kuna wengine wanakuwa wana zile lotion mbalimbali mbali ambazo zinakuwa zina, nafahamu nikisema dawa ya cetirizine, nafikiri watu wengi wanaijua. Kama dawa hiyo unaweza ukanywa, kama unayo ukanywa kidongo kimoja, itakusaidia kupunguza uvimbe. Lakini baada ya kufanya hivyo, natakiwa haraka uweze kukimbia kwenda hospitali, au kama ni mtu unamsaidia, ni uweze kukimbiza kwenda hospitali. Muache daktari akaamue kwamba huyu mdudu ana sumu kali au hana sumu kali. Utakapokuwa unaendelea kubaki hapo, kama ana sumu mkali inaweza kuletea madhara. Kwa hiyo hiyo ndo huduma ya kwanza ambayo mtu unatakiwa uifanye. Ikitokea umeumwa hivyo, kwa nchi za wenzetu wanapiga simu kwenye ile huduma ya, ya kuita ile tisa moja moja. Kwa nchi za wenzetu sisi hapa nafikiri utaratibu unaendelea kuja, tutaweza kupiga zile simu za dharura sio muda mrefu, na kama zipo labda niko nitash, nitapenda wasikilizaji wetu mtatuambia kwenye comment hapo chini. Kwa hivyo ukishakuwa umepiga, unatakiwa kama wewe unamsaidia mtu, cha kwanza ujitahidi kutulia, kwa sababu umeshang'atwa. Ukipapalika haikusaidii na wala ukifanya vitu ambavyo sio sahihi havitakusaidia. Kwa inabidi utulie. Kutulia kunasaidia kupunguza uwezekano wa damu kusafiri kwa haraka. Kwa hivyo hata kama dudu alikuwa na sumu, ile sumu itabaki ile sehemu ambayo ipo. Baada ya hapo, unatakiwa uwahi kwenda hospitali. Nitaongea kitu muhimu kuhusiana na nyuki pamoja na hawa buibui. Kuna buibui ambao ni wanaitwa black widow au buibui ambao wana sumu kali. Mara nyingi wanapatikana kwenye misitu mizito au maeneo ambayo yana yana uoto mwingi wingi wa asili, basi buibui hawa huwa wanaweza wakamsababisha mtu wasipotibiwa au wasipopata huduma ya haraka, anaweza akamfanya mtu aweze kupata dalili za kwanza. Kwa mfano, anaweza akapata homa kali, anaweza akapata maumivu ya tumbo, anaweza akatapika na kupata kichefuchefu, lakini pia anaweza akapata upumuaji wa shida, na baadaye asiposaidia, anaweza akaenda kwenye ile shock, na baadaye anaweza akapoteza maisha. Sasa ukiumwa na buibui kama huyu kwa haraka kama Nilishokwisha kusema wanafanya zile huduma za kwanza ambazo nimeziongelea hapo juu, lakini pia kama una hizo dawa za cetirizine unaweza ukanywa wakati ukikimbia kwenda hospitali na kuweza kumwelezea daktari ambacho ambacho umeambiwa. Vivyo hivyo hata kwa nyuki, kama nyuki wapo kwenye maeneo atakiwa kuwatibua, lakini nyuki wanavutiwa na vitu ambavyo vinanukia sana, kwa hivyo na vitu vyenye rangi. Kwa hivyo kama unaenda polini, ni vizuri ukajitahidi kuto kuvaa vitu ambavyo vina rangi nyingi na ambavyo vinanukia, ambapo manukato kupaka au hizi perfume natakiwa yapungue na ikitoka ukiwa umeshagongwa basi na nyuki, kitu cha kwanza kama tulivyokisha kusema, unatakiwa utoe kile kitu ambacho kimekung'ata, alafu ufuate taratibu hizo za kuweza kuondoka lile eneo kusudi wasiendelee kukuuma, baadaye uweze kupata hiyo huduma ya kwanza. Lakini nafikiri kwa wadudu hawa ana, kwa sababu wengi wanawauma watu, na kwa uzoefu wangu mimi sio miaka mingi sana, na uzoefu ambao nimepata kwa madaktari wengine ni kwamba mara nyingi watu wengi wakiumwa na hao wadudu wanapata tu maumivu makali na yanaweza akapotea siku mbili siku tatu, na hata pia elimu inasema hivyo na ni mara chache sana wadudu kama hao kuweza kusababisha madhara makubwa, labda ikitokea kama nyuki mtu amemgonga wengi, labda mtoto au mtu mzima, anaweza kamletea mauti baadaye, lakini ni mara chache sana kuweza kuleta mauti. Hii ni sehemu ya kwanza ya Daktari kigenjani kuhusiana na huduma ya kwanza kwa wadudu wenye sumu. Sehemu ya pili tutazungumzia ni huduma gani ya kwanza ambayo utatakiwa kumpatia ama kuifanya pale ambapo umeng'atwa na nyoka. Kupitia Daktari Kiganjani, kaa karibu na sisi ili kupata taarifa na updates mbalimbali kila tunapokufikia na Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako.